Hej igen! Tusind tak, fordi I tog så pænt imod min seneste video, og fordi så mange af jer har kommenteret, hvor I kigger med fra. Det er fedt at mærke jeres passion for både luftfart og for Grønland. I sidste uge ville jeg have taget jer med ud på en lille rejse, så jeg kunne have vist jer nogle af vores andre lufthavne. Men en stormvarsel gjorde, at min første rejse blev rykket frem, så jeg ikke kunne nå at få jer med, og at min anden rejse blev helt aflyst. Så det må vi have til gode. Men jeg lover, at næste gang jeg skal afsted, så tager jeg med. Øh, vi oplever ofte heroppe, hvordan det er naturen, der bestemmer alt. Øh, det er det, der gør det krævende, samtidig uforudsigeligt, øh, men super sjovt at drive lufthavn i et arktisk klima. Og det tænker jeg, I nok skal få mere kendskab til i nogle af mine senere videoer. Har I lagt mærke til, at vi har opgraderet billedkvaliteten på livekameraerne i Nuuk? Nogle af jer har allerede skrevet, at det ser bedre ud, og nogle af jer har også skrevet, at I godt kunne tænke jer kameraer i flere lufthavne, for eksempel Ganger Sydsak. Og jeg kan fortælle, at jeg sammen med IT-afdelingen arbejder på, at vi kan få sat kameraer op i flere lufthavne i løbet af 2023. Faktisk også nogle af helligportene og helligstopsene på sigt. Men det skal jeg nok holde jer opdateret om. I mellemtiden, så må I gerne skrive i kommentarfeltet, hvilke lufthavn vi skal prioritere først i forhold til de her kameraer. Altså, hvilke lufthavne synes I er mest interessante at kunne se med fra? Og når nu vi taler om livestream-kameraerne, så al feedback og alle spørgsmål, de er rigtig velkomne. I skriver dem bare i kommentarfeltet. Jeg læser alle jeres kommentarer, og så vil jeg forsøge at besvare dem og samle op på dem i nogle af de kommende videoer. Og næste gang vi ses, så vil jeg vise jer lidt mere fra Sisimio Lufthavn, og det kan I godt glæde jer til. Dagus!